Gaurkoan zirra zeboierara etorri gera, sorian, eta gure asmoa da oreinen berrea ikustea, ugalketa errituala da hori, eta momentu zentzun bakarrik egiten ditugu, orain ere entzuten ditugu, ea ikusterik daukagu. Hemen ikus dezakezu gure gaurko afaria Carmenek prestatu digun untxia Ondo berotu Eta barrura Gaua gainean hori zaigu ze lakuan Eta hemendik entzuten dira Oreinak Baina nahiko urron Espero dezagun bihar ba, egun sentiarekin batera Gehiago entzutea eta, bueno, haien soinuei jarraiki, ba, ea topatzen dugu bateron bat. gau zoan zehar entzun ditugu oreinak ba orain joango gera haien bila gaur gauean igiru ditu zaigu gana entzun ditugula eta baita hemen gure atzean dagoen muño muño horren atzean ere eta orain arantzuan gara oreinen lorratzari jarraian aber bateren bat apatzen dugu. Badirudi hemendik ere orain ez asko pasa direla. Indi joa bezala, kaka fresko freskoa. kostata, baina azkenean lortu dugu oreina arra grabatzea, berrean zegoen bitartean, hiru egun behar izan ditugu horretarako, orain arte emeak eta kumeak bakarrik grabatu izan ditugu, eta egia esateko momentu batetan bildur pixka bat ere eman digu, aurrez aurre jarri zaigulako eta zaunka moduko bat egiten. Egia esateko segituan iesi joan da, ulergarria da, animaliek gizakiari bildur gehiago izatea, gizakiek animaliei baino. Go!